David Raj. વડલાની જે વાટ જોવે વાટ જોઈને મેલડી બેઠી વડલાની છે વાટ જોવે વાટ જોઈને મેલડી બેઠી તું ના આવી હોત તો થઈ જા તું ના મળી હો તો મેલડી થઈ જાત રમણ ભમા तू हस्तो कर શંકર ને સાથે લાવો દ્યુલિંગ સાથે લાવો તું ના મળી હોતો થઈ only બોલે મારી માં બોલે મારી માં લખમણ છે માં પણ અંકિતને જે દાડે ધૂણી હશે તે અણમા તારી પેઢીની મહેનત એવી છે Sunday love again. અને ભરતભાઈ રબારી નાર જેઓના તરફથી છવ્વીસમી જાન્યુઆરીના દિવસે મળાધજ રાજા લક્ષ્મણની મેરડીના ભુવાજીશ્રીને એન્ડોર ગાડી અહીં અર્પણ કરવાનું જાહેર કરે છે એન્ડોર ગાડી ભરવા મોટર કાર મેલડી ભરવા गाड़ी જીવલી કરશન જીવલી કરશન જીવલી કરશન જીવલી કરશન તારો